Salut tout le monde Alors aujourd'hui on explore un, vieux château abandonné en, en, Belgique et cette nuit il a neigé Du coup le décor est magique, le château est super, un peu délabré mais pas trop. Là, on est en haut de la tour. Le château est super.